Asik. Merdeka. sebelah atas ada Nilo di sebelah bawah ada perkotaan sebelah situ ada yang lagi selfie jadi hari ini di spot kedua dari tadi kita sudah di gereja katedral dan ini kita ada di sini untuk membentangkan membentangkan bendera lagi ya nah, jadi bisa dilihat ya di atas itu ada patung Milo viewnya juga sangat keren ya kiri kanan atas bawah sangat keren sekali mantap mantap coy mantap lagi. Ini ini namanya apa? Um, hijau. <laughs> Ayo, ayo, ayo. Jadi, jadi. Jadi bagaimana? Di bawah kolong bendera. Jadi bagaimana ini nih yang ada di bawah kolong nih? Panas sebentar. Ya bagaimana ibu? Ibu merasa panas atau? Panas. Panas. Demi. Keren, keren, mantap. Luar biasa, Indonesia merdeka. Merdeka. Wih, ada apa? Ada apa? Ada apa? Merdeka. Iya, harusnya tadi tuh begitu. Oh. Nah, tadi Merdeka.